Hi guys, la galera da Chicos, ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova questo nuovo video ragazzi riguardo il, lo speed test, del top speed, ecco della top speed, la velocità di punta massima delle super di GTA 5 come vedete ragazzi è uscita la nuova Fister 811 eh, ieri martedì eh, 28 giugno e andremo a vedere diciamo qual è la velocità massima di quest'auto ovviamente come vedrete nel video la Grotti X80 Proto Mm, continuo a comandare ragazzi, anche se sono un po' confuso di questa cosa perché ho visto alcuni youtuber americani, inglesi, eh, dire attraverso alcuni test eh, di drag race, diciamo, dire che la, la, questa auto qui, la Pfister, si è visto che la, la velocità di punta della è maggiore di quella della Grotti. Ora, eh, loro hanno provato delle gare drag race ehm, su quella zona di autostrada, quella porzione di autostrada, che si trova a nord di eh, Los Santos. Per intenderci a nord-est eh, di Los Santos dove c'è quel pezzo di autostrada quasi dritto ma comunque un po' storto che viene usato per fare le drag race. Ecco ragazzi, io non so se c'è differenza eh, fare, mh, mm, calcolare e te testare queste eh, la velocità di punta di queste aree su questi circuiti così dritti come l'ho creato io qui con piattaforme perfettamente piane è, lunghe perché poi vedete eh, ogni cioè, dura quasi 50 secondi quindi si può calcolare precisamente veramente qual è la velocità finale e la top speed ecco ehm, non riesco a capire se eh, ho torto io o hanno ragione loro nel caso in questo caso addirittura qui nei miei test la, eh, ho fatto dei test proprio cercando di essere più preciso possibile facendo delle prove a tempo almeno testando 3-4 volte l'unica auto per prendere il tempo migliore che, che, diciamo, che sono riuscito a fare con la Pfizer 811 sono riuscito a fare ehm, 47 secondi e 4, tipo una cosa del genere, 47 secondi, 49 secondi e 4, 49 e mezzo, scusatemi. Quindi sono riuscito a scendere sotto i 50 secondi, ma, ma, non, ma non come la Grotti 80 Proto, ragazzi, la Grotti ehm, X80 Proto. Con quella, ragazzi, sono riuscito addirittura, addirittura a scendere, e questo già lo sapevo, a scendere sotto i 48 eh, a scendere anche sotto i 47.2, 47.3 e ragazzi questo eh, testimonia proprio il fatto che secondo me la Grotti è più veloce, ha una velocità di punta più veloce, anche si vede anche dal tachimetro. La Grotti X80 Proto riesce quasi ad arrivare quasi a 150 miglia sul tachimetro e nessuna auto ci riesce perché poi per tutte le auto sono andato a fare questo, anche perché ho provato poi tutte le super, solo la, la Vacca, la Cita e la Voltic non ho provato perché so che sono comunque le più lente, forse ho provato la, la Infernus e non la Cita, ma siamo lì perché mh, mm, quella è la velocità su per giù. E raga, eh, ci sta poco da fare, la Grotix 80 comanda ancora, regna eh, per quanto riguarda la velocità di punta. Ovviamente per quanto, per quanto riguarda la manovrabilità, la trazione, la stabilità eh, i freni, come si comporta nelle curve, come si comporta sui istante soprattutto, l'app fissa 811 quello lo andremo a, a, vedere nel prossimo video ragazzi e vi devo anticipare che non è proprio il massimo quindi se voi volete spendere 1.180.000 quant'è 1.150.000 più eh, gli altri 5-600 mila di upgrade se le avete spendeteli se volete abbellire il vostro garage spendeteli però raga l'Osiris e T20 sono sempre superiori. Come vedete ho provato anche la, la Zentorno che ha fatto comunque un discreto tempo, ho provato la Turismo R giusto per curiosità perché volevo capire un po' come si comportava, è comunque un tempo onesto come eh, su, nella, con la, la, media della Zentorno e del resto, quindi 54 secondi e mezzo. Ho provato la Vapid FMJ, la prima, insieme alla Reaper, quella che sono uscita nella prima parte del DLC e va sotto i 53 secondi raga ma non... Eh, ma, ma al massimo potrebbe arrivare a 51 secondi ma non, non di meno ho provato la Banshee 900R che è stata per un bel periodo di tempo la più veloce ragazzi con la velocità di punta maggiore e raga, ehm, è, è, allo stesso livello dell'Upfister 811 Qua praticamente sono simili, molto molto simili per quanto riguarda la velocità Ovviamente l'Upfister ha una migliore accelerazione Sicuramente una migliore trazione della Banshee che fa veramente pena sotto questo punto di vista Però eh, è comunque un, un test eh, interessante Ecco, quindi l'Upfister 811 secondo me si, classi si classifica come seconda macchina più veloce del gioco, anche se, vi ripeto, ci sono alcuni youtuber ehm, inglesi, americani, che eh, affermano che invece la, la Pfister è la più veloce del gioco, su, su test fatti eh, di 20 secondi di gara, tra l'altro un po' in curva, eh, io per me quelli non sono scientifici, per me è scientifico un test che dura un minuto, praticamente dura 40-50 secondi e che diciamo è dritto per dritto per tutto il tempo fino a calcolare veramente la massima velocità di punta. Poi abbiamo provato Ladder che comunque si conferma una delle più alto veloci ma non la più veloce, forse sul podio si posiziona, non lo so. La T20 che comunque è allo stesso livello dell'Osiris, quindi sotto i 54 secondi ma non sotto i 53,5 ragazzi, quindi il livello è quello. Poi ragazzi un'altra cosa che ho notato è che o mettete ruote fuori strada che comunque migliorano la trazione, e la stabilità, soprattutto quando voi saltate sui marciapiedi l'auto rimane più ferma, eh, riesce pure a, a, slittare di meno o mettere le ruote super, eh, le ruote di lusso, le ruote sportive, la velocità non cambia. Come avete visto ho provato anche eh, un'altra auto che era la, la Pegassi Deeper e <laughs> ragazzi era una delusione, infatti l'ho voluta testare proprio questa addirittura quasi a 56 secondi eh, ai livelli proprio dell'entity pure e, ehm, e, poi abbiamo provato la, la L Infernus eh, il massimo che sono riuscito a fare è 56 secondi e qualcosa Raga, eh, quindi in classifica tra virgolette potremmo trovare, cioè troveremo mh, mm, la, la, Grotti che è ancora quella che, che mm, domina tutto il panorama della velocità di GTA e poi dopo vi vengono la PVSTER 811, la Banshee, l'Adder. Eh. Ora voi mi direte, ma Alfix vale la pena spendere 1 milione e 6 per quest'auto? Quali pregi ha? Perché ci parlato solo di difetti. Ok ragazzi, qualche pregio ce l'ha in effetti. Allora, è sicuramente più manovabile della Grotix 80 Proto, quello è poco ma sicuro. Uh, ha un'ottima tenuta ragazzi su quei wall ride lunghi e dritti, non so se mi sono spiegato, senza flip, cioè tipo quei wall ride impossibili per esempio, fatti con le piattaforme e con i container, in quelli in cui wall ride, in cui wall ride devo essere onesto, l'app si comporta in modo egregio, si può quindi usare benissimamente. Ovviamente ogni auto, pure la Grotta 80 si potrebbe usare in alcuni istanti, in quei istanti dove ci sono... Um, gare anche fatte in città, in, negli stradoni del centro, diciamo quelli a lunghi, eh, in cui tu puoi, puoi, raggiungere la massima velocità e quindi prendere secondi poi impossibili da recuperare eh, perché ha l'ausilio altrimenti a me personalmente è capitato, è capitato che eh, alcune grotte, grotti X80 alcuni players mi hanno dato 2-3 secondi anche se io ehm, avessi fatto una gara perfetta in, quella, cioè in, quel, in quel, momento eh, perché magari in quegli istanti dove ci sono spirali dove non c'è bisogno di sbattere nei container la grotta X80 potrebbe essere la scelta azzeccata e infatti molti record sono stati battuti proprio perché eh, la gente si sta riprovando con la GroTX 80 Pro. Però se devo dire che comunque sono auto che combattono alla pari dell'Osaris Osaris la T20, no ragazzi, purtroppo sono più veloci come velocità più veloci come massima velocità ma come manovrabilità e in generale sono sempre meglio l'Osiris e la T20 sono le migliori ci sta poco da fare ragazzi io preferisco sempre un pizzico in più l'Osiris però l'attivamento comunque è allo stesso livello praticamente, è solo una questione di gusto. Quindi raga, se voi volete spendere i soldi perché li avete, allora vi dico ok, spendeteli e magari la mettete nelle garage, la usate in, in qualche gara stante così. Se voi la volete comprare per migliorare le vostre performance nelle gare stante, per vincere di più, per cercare di prendere migliori posizioni, allora vi dicono eh, risparmiate i soldi e aspettiamo questo 4 luglio in cui uscirà nuovo, uh, questi nuovi oggetti nel creatore e magari Rockstar ci farà un'altra sorpresa o qualche altra super, io non lo so, non, eh, non, ne sono sicuro anche perché ne abbiamo avute 4, cioè l'FMG, la Reaper, la X80 e questa qui che c'erano state promesse come auto stunt, auto per fare gli stunt e ragazzi sono tutto fuorché auto per fare gli stunt perché per esempio questa 811 sulle spirali ha una trazione ridicola, cioè si comporta quasi come l'entity, no? è come se nelle prime marce l'auto slitti o comunque perda di trazione quando tu acceleri, quindi ci sono ehm, molti, cioè, qualche pro ma molti contro pure, quindi ehm, il prezzo è onesto, in confronto alle altre auto che sono uscite il prezzo è onesto per carità, però... Mh, non è, non è, di certo delle migliori. Sicuramente è meglio della Reaper, sicuramente è meglio dell'FMJ. E, ehm, però, raga, decidete voi se non, non, voglio prendere responsabilità. Ehm, niente, raga, questo è tutto. Speriamo che escano nuove auto super ehm, o nuove auto comunque stunts eh, il 4 luglio perché... Eh, non so se voi seguite il social club o altre cose ehm, è da tempo che c'è una sezione proprio eh, dedicata alle gare stanze che però non è mai stata eh, avviata ecco eh, cioè le gare stanze sono come le gare normali, vengono chiamate gare terrestri. In questo caso se noi, se Rockstar a, eh, aggiungesse questa sezione gare stunt, magari potrebbe nascere anche una sezione gare, cioè automobili stunts, eh, in cui verranno mh, aggiunte tutte queste automobili. Non lo so ragazzi, vedremo in futuro, vedremo, basta aspettare meno, una, meno di una settimana e vedremo che cosa succederà. Questo è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video e siete arrivati poi soprattutto fino a qui lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione a tutti e nice!